бай баласы мен жарлы баласы асан деген бай баласы үсен деген жарлы баласы екеуі құрдас екен бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп ескерілмей екеуі жұртта қалып қойыпты бір мезгілде үйге баралық деп келсе ауыл жоқ құр жұрты жатыр асан айғай салып жылай бастайды үсен ойланып тұрды да айтты жылағанмен ешнәрсе өнбес көшкен ауылды іздеп табайық деді елді қайдан табамыз қай жаққа кеткенін де көргеніміз жоқ деді асан үсен үндемеді асанды ертіп көшкен жұртқа келді жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен оны алды және бір пышақтың сынығын бір-екі уыстай қылтауып, оны да алды содан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп көштің кеткен сүрлеуін тауып сол сүрлеуге түсіп жүре берді біраз жер өткен соң сүрлеу екі айырылды мұны көріп асан енді қайсына түсеміз деп жылай бастады үсен қарап жүріп біреуіне түсті мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен малдың жас тезегі бар деді біраз жер жүрген соң асан қарным деп жылады үсен үндемей келе жатса екеуінің алдынан бір үйрек ұшып ұзамай қасына қонды асанның онымен ісі болмай жүре берді үсен жүгіріп барып сипалап жүріп үйректің орнынан алты жұмыртқа тапты асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді үсен алдырмады жолдан адасып күн көп күн жүрсек бізге тамақ керек болар үйректі де ұстап алайық деді асан айтты қалай ұстаймыз үсен мен әкемнің ұстағандарын көріп едім деп манағы жұрттан тауып алған қылды есіп тұзақ істеді де оны апарып үйректің ұясына құрды мұнан соң асанды шақырып алып екеуі бір таса жерге қалың шөптің арасына барып жатты көп ұзамай үйрек қайта ұшып жан-жағына адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды біраздан соң үсен түрегеліп жүгіріп ұяға барып еді үйрек ұша алмай далбырлады да қалды қараса үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен асан үйректі тірі алып ойнап баралық деді үсен айтты әуре етпей бауыздайық деп манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алады мұнан соң келе жатып түс ауған уақытта екеуі бір өзен судың бойына жетті су ішіп сусындарын қандырған соң үсен айтты енді бір тамақ пісіріп жейік асан айтады от жоқ қалай пісіріп жейміз деді үсен үндемей су жағалап жүгіріп кетті бір шақпақ тас тауып әкелді және шапанның бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мақта суырып алып оны тастың үстіне қойып бәрін бармағымен ғана қатты қысып тұрып манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді от жағып мақта тұтанды сонан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып үсен өзі отты үріп тұтандырып жатып асанды қу тал жиып алып кел деп жіберді талды әкелген соң от жағып әуелі жұмыртқаны отқа салып пісірді онан соң үйректің жүнін жұлып бұтарлап бір бір талдан істік істеп үйректі отқа қақтады піскен соң екеуі де жиіп тойып алды тамағы тойған соң көңілінен уайым шығып асан су жағалап жүгіріп кетті бір мезгілде дауыстады үсен үсен мына тай жердегі балықтарды қарашы үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды ине біраздан соң оттың күшімен қызарды сол уақытта пышақпен инені алып иді қармақ істеді сонан соң асанды шақырып сен шегіртке тер деді де өзі манағы қылдан есіп қармаққа бау байлап талдан кесіп алған сап істеді сөйтіп қармағы әбзелімен даяр болған соң үсен суға барып асанның жиған шегірткесін жемге шаншып қармағын суға салды су әдемі айнадай таза екен ішіндегі ойнаған балықтары көрініп жүретұғын әуелі шабақтар келді бірі бір екісі екі жемге тиіп қашып жұлқып өтіп жүрді сөйтіп тұрғанда шабақтар дүркірей келіп қашты қараса бір шортан келген екен ол шортан жемге де қарамай тәкаппарланып жайымен болғаңдап өтіп жүре берді шортан өткен соң манағы бытырап кеткен шабақтар тағы жалма-жан жиылысып келіп жемнің айналасында ойнап бірін-бірі қуып жемге де тиіп қашып соғып өтіп жүрді қараса бір бөлек алабұғалар келген екен жемді ең бұрын көрген біреуі тоқтамастан келіп асап кеп қалғанда үсен қармақты тартып алып оны қырға шығарып тастады осылайша үсен бірталай алабұға алды балық аулаудың қызығына айналып тұрып балалар күннің кешке таянып қалған аңғармаған да екен бір мезгілде үсен күнге қарап Ах! күн кеш боп қапты ғой жарықта өткел тауып алайық деп балықтарын жинай бастады содан соң балықтарын біреуінің шапанына орап алып манағы шақпақтасын және сабы бауы мен қармағын да қалдырмай алып енді өткел іздеді олар көп кідірместен манағы өздері келген сүрлеуді тауып алды сол жерден өте шықты біраз жүрген соң-ақ күн кеш болды да ымырт жабылып жол көрінбеді түн болған соң екеуі де қорқайын деді сөйтсе де үсен сыр білдірмей енді жүрсек адасармыз деп тоқтады тезек теріп от жақты біраз отырған соң асан күндіз көп жүріп шаршаған бала ұйықтап қалды әкем айтушы еді елді жердің ұрысы далалы жердің бөрісі болады деп ойлады үсен ұйықтамай отқа күндізгі алған балығын пісіріп ермек етіп отыра берді естуі бар еді жағып отырса қасқыр келмейді-міс деп қарап отырса бір мезгілде бір топ киік келді олар анадайдан одырайып қарап тұрып-тұрып өз-өзінен үркіп жөнелді біраздан соң құлынтайы бар бір үйір құлан келді айғыры алдында басын тікшитіп құйрығын шаншып осқырынып өзгелері таңданып қарап тұрды да оларды да шауып жөнелді бір мезгілде жақын жерде қасқыр ұлыды алысырақта өгіз шағала адамша шыңғырып біресе жылаған балаша біресе қарқылдап күлген адамша әртүрлі дауысқа салды үсен тіксіңкіреп бойы мұздап қолына манаға қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді сөйтіп әр жануарды көріп және оттың жарығына жиылған құрт-құмырсқа көбелектерге қарап бұл көбелек қоңыздар неге көріне өлім іздеп отқа түсе береді екен деп әртүрлі ойларға қалып сүйеніп жатып таң атырды Күн шығыста таң әуелі алтынмен боянғандай қызарып жан-жаққа жайыла барып ақыры қыр қызылы тарап ағара бастағанда үсен асанды оята бастады жүрер уақыт болды деп асан далада екен ұмытып үйдегі қалпынша жоқ арада оянбай ыңырсыда да үсен қоймай оятып алып қасына ертіп жолға шығысты күн сәскеде шейін тұрып отырып сәскеде сүрлеу бір қатаң шақаттау жерге түсіп көрінбей кетті балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдырып тұрып қалды сөйтіп жан-жағына қарап тұрса алдында бір биік қыр үлкен мола көрінді сонда үсеннің ойына әкесінің сөзі түсті далада жүріп адассаң молалы жерде су болады сулы жерде ел болады дейтін еді әкесі сол ақыл бойынша үсен асанды ертіп солай қарай жүрді оған жақындап келгенде қаңқылдаған қаздың даусы шықты үсен енді жақын жерде көл бар екенін білді қаз сусыз жерді мекен етпейді екеуі келіп енді молалы қырға шықты қараса қырдың жығылар асты үлкен көл екен көлдің айналасы да іші де құжынаған мал жағасында жібектей жапырылған көкорай шалғынында қора-қора қой мен жылқы жылқының бір парасы көл ішіне кіріп белінен құраққа кіріп тұр енді бір жағасында сортаң бір топ түйе жатыр бұларды көріп балалар қырдан түсіп жүгіріп малға келді келсе өз ауылдарының малы екен малшылар асан үсенді көріп олар да қуанып біреуі әке-шешелерінен сүйінші сұраймыз деп ауылға шауып кетті өзгелері балаларды атқа мінгізіп ауылға алып жүрді жолда келе жатып малшылар айтты сендердің жұртта қалғандарыңды біліп кешеден ауылдың жан біткені іздеуге кетіп еді деп нақ бесін мезгілінде балалар аман-есен үйлеріне келіп әке-шешелеріне қосылды